tuts, tuts, tuts. Deixa eu ver aqui se já tá gravando. Paulão pediram no Barcelona. Levou o beleza? bora que bora, dali que dali. É nóis, minha tropa, bora que bora. Hum. Galera, eu tô começando aqui ainda o GTA, beleza? Daí, embora e aonde eu preciso ganhar, dinheiro. né? Galera, ó, eu vou começar uma série Vida de Jovem, beleza? Só que mais pra frente, né, galera? Bora aqui, bora dar liquidade Ai, João Mariano Bora virar, bora virar. fez essa situação? Ah não, amassou Nossa, que raiva! Só que não faltava, né? Ajuda! Nossa, eu precisava cuidar meu cabelo, mas antes disso, né? ganhar um dinheiro. Mas... Deixa eu marcar aqui uma lojinha. que vai dar trabalho esse vida de jovem, mas não é tão. Galera, não né? tem pessoas aí pra gravar. Se alguém tiver disponível pra gravar, nós adiciona é aí, daí nós grava as coisas. Ah, meu. nós. Nossa, meu carro tá tudo destruído. meu irmão, olha aqui. Olha aqui. Olha que estrago. Nossa. Lembrando, galera, que eu ajudo a... Eu ajudo vocês a... Fazer tutoriais, oh, ajudo God, vocês a fazer... A Sai daqui da frente também. Né? Nossa, ele não pegou de mim. Beleza, galera? Eu faço tutorial, eu posso fazer vídeos ensinando algumas coisas. para posso fazer glitches. Episódios, filmes. Só que filmes, episódios, essas coisas é só quando vocês se inscreverem, beleza? Deixarem um like. Baterem a meta. A meta é 20 inscritos, depois disso daí nós né, pode fazer o filme. Beleza, mas daí, né, mano, precisa criar a série né? ainda, beleza, tropa? Então, firmão, firmão, tranquilo. Pode ir embora. Daí, eu gosto de um caminho, né? Sempre na fé. Espero que vocês tenham bem aí. Né, nessa quarentena. Eu também não gosto, mas. Temos que rezar pra tudo isso acabar, né? E a gente poder trazer mais vídeos. Certo? Sair de casa mais. Isso, né? Usar máscara, passar álcool em gel se embora daqui. Daqui uns dias, galera, eu vou comprar um negócio aí. Eu, ontem eu tava com 600 mil, eu gastei tudo na sede, mas depois eu vou ganhar mais dinheiro lá na sede, beleza? Vou fazer uma missão lá pra beleza, galera? Daí no próximo vídeo eu mostro pra vocês, beleza? a minha sede. E ainda eu, eu vou estar tá com esse carro de ah, tunadão. Não tunado, esse daqui. Eu já tunei, né? Só que eu tô com um pouquinho, né? Não dá pra me mais então eu vou... ir lá, né? Deixa eu ver aqui. Pra cá. Agora é novo. Cadê minha sede? Aqui, ó, dinheiros falsificados. Eu vou marcar lá na sede e, né? na, e no próximo vídeo eu, eu trago aí pra vocês eu fazendo um módulo lá da sede, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal. Falou. Fui. Tchau. Não, tchau não. Tô zoando. Bora que bora, dali que dali, beleza, tropa? Falou, fui, tchau. Parabéns pelo esse vídeo, parabéns pelo esse vídeo. Ah, beleza.